Zepek fait un big Gang. suis un millionnaire à Nero, milliardaire à CFA Que veux-tu que je te dise Sauvage, je ne suis pas dans votre gamme. Gang, peux-tu me demander Demande à n'importe qui, va te dire la vérité. Wesh, tu parles à qui Mes potos, ils s'en les coups. Si on rentre dans ton check c'est pour tout niquer. Tout niquer Gang, la machine est en route. Elle est en route, elle ne s'arrête pas. Elle ne s'arrête pas, papa, pas. La machine est ta route. Elle est ta route. Elle ne s'arrête pas. Elle ne s'arrête pas, papa, pas. Le temps passe, la vie change, mes potos c'est des mains toujours les mêmes. Je toujours rap, posé au bloc, démarrer la bécane c'est stature fort. Pour toi, Raja, pour nous le bénéf, demande à tes frères s'ils s'en souviennent. Mélancolique, je suis un alcoolique, y'a et mes frères des mauvaises choses. Les frères partis, les ennemis venus, nous sommes dans les mêmes bulles, tout est carré, il me suffira d'une seule balle. Je te montrerai la vengeance de mes potes à ramener qui sont dans le reste, dans le reste, dans le reste. Tu sais, je plus. Euh. Hein. Pour mon que tout est pacifique, je suis dans le pacifique, je suis trop loin du ciel, je vis de ma peine à sur un paquet d'essais, sur un peu de ces îles des Caraïbes.